Всем здорова, с вами Гидро 4 Сегодня у нас реакция на хорошие игры номер 19 Баги, приколы, фейлы Мистер Мармок, ну или просто Мармок Кому как проще Ну, в прошлой неделе, я так понял, он был на Мире, Поэтому он не записывал и просто сделал нарезку лучших моментов Тот сейчас выпустил новый ролик Даже не знаю, что, какой набор тут будет Давайте смотреть А давайте я вот так вот присоскуюсь Так, это диско, А дальше пешком мы потопаем о, минус коленные суставы. Что такое? Что? Вы отрубленную руку никогда не видели, что ли? А, а да, я только ну сейчас обратил внимание. на свой пост назад, ублюдина. Местник Верховного Смотрителя приказал нам терпеть твое присутствие. Ну так и терпи, мать твою, в чем проблема? Я ж свою харю тоже терплю. Прости, вспомнил про твою харю, терпение кончилось. Что это? Гранату кинул, вау! Сам, себя подорвал. настоящую гранату выдал вообще. Нельзя придуркам такое давать. Это не игрушка. Сегодня вы ему гранату даете, завтра РПГ дадите, а послезавтра что? Бля, послезавтра понедельник, сука. да. пора, батяги. А что это вы тут делаете? Ловушку для меня растягиваете, что ли? Ай-яй-яй, какие вы хитро выебанные, только вы не учли тот факт, что я обтерся в доверие. Что с тобой, а что, что с ним такое? Что... Ты меня агрится, а потом... Э, что ли? Смотри, смотри, что видеть. делает специалист, типа разбирается, Мормока. смотри на него. Хочешь, помогу? Дайте помогу, писюн. Ща лишний груз брошу. О, ша, что такое, бля, я ногу сбросил, успокойся. Пиля, ёбаный, На ты, собственную... ты хули такой не собранный, дядь. <laughs> вроде тут, попался. Вроде не тут, а о письках женских думаешь, да? Ты куда пошел? Куда он пошел, ребят? Погоди, стой. На тебе новую ногу, придурок, ты ж что похерил кибеня? Ты еще драться будешь, да? Да. Все-таки напал давай, на него. поборемся, я вас всех на член намотаю. А, стоп, что Если делает? Вы, конечно, не перебьете друг друга раньше. Ты заплатишь за его смерть. Идеальные долбоебы. А говорится, на мармота убивать друг друга при этом. Это как вообще? Welcome to London. Там сзади точно никого нет? О, чё я чувствую себя на измене, Игорь. В мое очко сейчас иголка не пролезет настолько. Это сейчас какая игра? Че так? Это Альтерна Call of Duty, Modern Warfare. Совсем просто. Который в России пишут продажи запретили. Я говорю, не хочу на улицу, не пойду на улицу, идите нахер со своими правилами. Я в курсе, что поступает. Зато, кстати, кроссплей есть. Я сам от этого не С игроками Xbox и ПК. А, мне удобно из укрытий стрелять. Но засиживаться нельзя. Может, и снаружи стало лучше, а? Бля! Ладно, я попробую еще раз пробежать улицу. А, что мы говорим богу смерти? Есть сегодня! Да бля! Нет <laughs> сегодня. Кто-то на втором этаже сексом занимается. Бегу рашить. Ты что, туда пойти решил? Мы тоже в том доме. А ты же сдохнешь, Игорь. Стой, ты сдохнешь. 3, 2, 1, ты труп. Да, ты, ты труп, нормок. Ух ты, Игорь, блядь, меня напугал, что летишь там своими штанами обосранными, сука. Враг? А, нет, это тиммейт. Черт, я перестал понимать игры. Чарли под контролем. Мармок, что с Ты почему Отлично, перестал понимать я игры? рад за Чарли. Это а. <laughs> точка. Бля, у Чарли были от меня секреты. Все, я поднялся на третий этаж и теперь буду клысить отсюда. А, на, на третьем курсе это next level. Ладно, я такой еще... А мне просто уже все задолбало. Видимо, я по-другому в эту игру играть не умею. Только на рожон лезть, да, и, и снайперить. Оба, а что там мы тут без пуль в груди сегодня на прогулку вышли? Меня почти добили, давай, кинь мне хае в рыло, а я останусь довольным. Пря... Ты нахера такой предсказатель? Прям <laughs> реально кинул это. М а тут у нас муравьи накакали. Так, где-то тут человечек был неприятный. Вот он. У него такой уставший вид, давайте мы ему поможем отдохнуть. Пшш, до полного отключения центральной системы осталось 3, 2, 1. Куда он улетел? Что, бля? Ты чихнул, сука? <laughs> На ну чем мы тут встали? Ебалом Так, это щелкаем. А, тут завалено. А, да. Оба, подняли. Работаем тазом. Ты заметил, что мы всегда переглядываемся, когда хотим что-то сделать вместе? Пахнет немножко обредом. В реальной жизни же не так. Типа, ну ты понимаешь, что вот сейчас вы поднимете это вместе. Нету такого, что давай работаем командно. 3, 2, 1. Я, Су, ты спускаешь воду. <laughs> Я предпочитаю крест на крест. Фу, блядь, ты отвратителен. А вот это вот что за бред? Ну явно, что ее покусали. Он даже типа не задался вопросом, что с ней, да? Что за бред клюквенный? Ну все. Да он тупой, он фильмы про зомби не смотрел. Да. Ты, ты видел В том мире, видимо, нет фильмов ну, про ну, зомби. Ну явно, что ее покусали. Да, давай, а, обращайся. Моя почка. Пенисовость этого момента просто зашкаливает. Бля, минок какой-то, сука. Опа-на. Ой. У нас, кажется, ужин. Я не могу на тебе засправиться. Ты а, можешь, вовремя. просто я в бою был дико вообще. Да, говоришь, это режим а-ля Battlefield, да? О, Тогда я буду играть в это как в Battlefield. Теперь-то я дома. Захватывай флаг. Он захвачен. А, да, это... Флаг захвачен. Хорош передеть микрофон. Сало на моник, папа. Посмотри, как они сверху сидят. Знаешь что? Ну как минимум здесь на улицах безопаснее, чем в режиме... Не безопасно. Я Б просрал. Я Б просрал и штаны обосрал. Поздравляю. Что с этой дверью? Что за дьявольщина? Мне, конечно, нравится играть в эту игру, но... Можно мне не будет нравиться. Что это? Человеку плохо. Вызовите доктора. Ну чё, мы там тащим, нет? Мне просто с базы не видно ни хрена. Опа! Я на вас рассчитываю, бойцы. А, вполне ожидаем. А теперь Раши! С мощным калашом. Да когда уже закончили, да, да уже Раши, да? Скорострельность берет. Там килл, там одинаковые абсолютно будет, что у калаша, что Блядь! Откуда там танк упал? У меня танк с неба упал, что? Я один раз так перестараюсь, откуда он там взялся? порву штаны. Опа, так, а Dying Light? А вы в курсе, что вы зашли на территорию, на которую вам заходить нельзя? У. Тебя не тошнит от таких движений? Куда все делись? Э, вы куда улепетываете, черти гнилые? С вами все в порядке? Ну, кроме того, что вы дохлые. Что за бег? Я так первый раз за презиками в аптеку бегал. Знал, что перепадет, но покупать было страшно. Что такое? Ты на канал подписан? Не подписан. Так и поди нахуй отсюда. <laughs> Подписывайтесь на Мармога. такую вещь. Вы либо используете много своего дефолтное оружие, так, либо а это что за игра? вы подбираете одного типа всегда оружия, чтобы оно у вас прокачивалось. А, то есть Не, она... класс вот... оружия там же есть. Я вообще не врубаюсь. Короче, смотри, есть две вкладочки в меню. А, вот я здесь в первой, где играть, выбрал себе перса, потом иду настроить, и я этого перса прокачиваю, да? Нет. Да. Хороший ответ. Универсальный, я бы сказал. <laughs> Да нет, да. Погоди. Я хочу по стелсу кого-то чик пукнуть. Я понял. А, ну, Вольфенштейн, я Я хочу его лопатку. Типа да? Угу, правда лосина аппетитна? Да. А подойди сюда поближе. Достань дробовик. Чем мы его уебошим просто на их. Есть как отворачиваться? Человеки, э, теперь О, пара слов об И первое, Фу, что хочется сказать, я охуел. Я не ожидал, что народу придет так много. Мои мега крутые автографы. То все пришли в основном только ради мармока. Я за отведенное время для фотосессии успел принять половину в лучшем случае. Под конец слова во рту уже путались. Я смог бы простоять еще полчасика, но, к сожалению, время, отведенное для меня, закончилось пиздецки быстро. Слава был четвертого, я был шестого. Пожелания, а также за милые подарочки. И мне жаль, что многим из вас так и не удалось со мной сфоткаться. Я вас слышал. Это было до мурашек. Но ничего поделать с этим нельзя было. И в этом виноват только я, так как я настоял на том, чтобы фото и автограф-сессия были бесплатными. Теперь я понял, зачем да. они должны быть платными. Кстати, этот пацан смотрел мое видео на YouTube, когда я подошел к нему. <laughs> Прикиньте, какой у него взрыв мозга произошел. В общем, вы имеете полное право меня пинать. Я постараюсь выдержать все удары. На этом все. Здесь был Грёбаный Мармоки, рубрика «Хорошие игры». Скоро увидимся. Пока. Как долго ты ищешь баги, Марин? Да. Обычно а люди в Майнкрафт надо просто построить дом, найти алмазы и убить драконов. Мармок Майнкрафт собаки. 2019, а сетчатку выжигаем. 2021. Всех приветствую на 815 выпуске летсплея по Майнкрафту. Ну, в целом ролик мне понравился. Конечно, то с, Игромира вот жаль, вот не получилось, потому что он э, был четвертого, я был шестого. Вот э, не мог я в пятницу попасть, потому что э, в пятницу я работал просто, вот и все. Э, по выпуску, ну, прикольно про этот э, Call of Duty посмотрели, как выглядит запрещенный почему-то в России. Я не знаю, что там такое мы нашли, что это надо запрещать в России. Ладно, если вам понравилось реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, не пропускать видео, покупайте группу ВКонтакте, подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.